仮想通貨が完全に融合 DVC プロジェクトチャイナモバイルの1号店にやってきました彼が特別に許可をしてくれたんですけれども海外のメディアでこのチャイナモバイル1号店で取材するというのはおそらく初めてなんではないかと思います10億人ものユーザーを抱えるチャイナモバイル社その1号店で宮脇が目撃したものとは 360度見回して自分がまさにそこにいるような感覚をこういったものを手軽に味わえるというのが我々のこの DVBOX えすごいリアルリアルですねすでに開発を完了した最新の端末その全貌を公開 2D が見れる 3D が見れる VR が見える、うん、こういったコンテンツが見れることは、うん、ある意味当たり前それ以外にもすごい技術が詰まっていまして、はい、 前のレバーでして、ね、ああもうすごい願望を叶えられるということですねそうですねドラゴンベイン CEO と CMO 彼らが語るプロジェクトの実態とは我们改变现在的不好的情况 future 以来拥抱 blockchain 等于拥抱 future 第2話 DVC プロジェクトの全貌を徹底大公開 こんにちは宮脇咲です本日はドラゴンベインの第2回目の動画が公開となりました前回の動画ではプロダクトがすでに完成しているということチャイナモバイルをはじめとした大手企業との連携が決まっていてそれにより DVC の流通が担保されているということなどが分かったかと思います えー、もし第1話を見ていらっしゃらない方がいましたらこのページの下にリンクが設置していますので必ず第1話を見てくださいそして今回の動画ではマイニングやその他の製品について深く掘り下げていこうと思いますそれにより DVC の魅力なども詳しくお伝えしたいと思いますえさらに今回大事なプレセールの情報も含まれていますので必ず最後までご覧になってください。 えー、チャイナモバイルにて VR 体験もしてきたので早速ご覧になってください。 いチャイナモバイルの1号店にやってきました、はいえー、この辺りはどんなエリアになるんですかこの辺りはバンドというエリアなんですけれども、ガイドブックとかでご覧になったこと、あ、はい、見ました有名な観光地ですよねそうですね上海でも一番有名な観光地で、うん、川の周りにこう高い建物が並んでいるんですけれども昔疎開地だったこともあってこの辺りは非常にこう古くて歴史のある建物が多くてですね、うん、はいチャイナモバイルもその当時の雰囲気のまま 店をオープンしてますねえー、すごいかっこいい建物で、はい、茶の間の1号店ということで、はい、その歴史をこう見れるようなそういうイメージの、ね、そうですよね、はい、もう本当にこの一等地ねもう日本でいうと青山とか銀座みたいなすごく高いところに、はい、そうなんですよ、 <laughs> あるということでおしゃれですよねはいおしゃれですね、あとここ 自転車がたくさんあるのはレンタルなんですかね、はい、そうですねもう中国ではもう主流になってるんですけれどもはい、もうこれも携帯電話で乗って携帯電話で決済するというもう完全なキャッシュレスが進んでますええもう自転車とかもキャッシュレスっていう、はい、私知らなかったです、はい、非常に便利ですはいじゃあもう本当この1号店にカメラが入っていいんですかっていうそうなんですこれはまあ今回ドラゴンベイン社とまあチャイナモバイルとの提携がありまして彼らが特別に許可をしてくれたんですけれども、はい、おそらく海外のメ やりこのチャイナモバイル1号店で取材するというのは、おそらく初めてなんではないかと思います。初めてですか、はい、ですので宮脇さんが、まあ、最初で、世界で最初でチャイナモバイルの1号店で取材を行う人ということになりますね。わー、すごい緊張します。はい、いいんですかね。はい、もう早速行ってみましょう。はい、行きたいです。お願いします。10億名ものユーザーを抱えるチャイナモバイル社その1号店に なんと国外では初めてとなる潜入取材を決行ここで世界最先端の技術が宮脇の目の前に現れるあ綺麗ですねそうですね、はい、すごい、ね、こちらなんですけど我々ねはいいいよいや似てなんか会社え雰囲気こちらですね まずこのグラスをかけてみてくださいえもうかけちゃっていいですか、はい、う早速かけてみましょう入店して早々に登場した VR ゴーグル宮脇の目の前にこれより仮想世界が広がろうとしているドキドキする、はい、おこれで見えてますか見えてます、はい、これでこう360度ちょっとぐるっと回ってみてください後ろも ステージに立ってて、後ろにはお客さんがいます、えー、これまたちょっと場面変わりましたけど、シアターの会場にお客さんがいてあここにはいライブしてるすごいですねおお360度回して自分がまさにそこにいるような感覚を本当ですねかなと上もあるんですね、はい、星がありますねでここまたちょっと場面が変わりました部屋の中ですねはいあなんか、はい、ここに 彼氏と話してます、えー、めっちゃついてますみたいなちょっと恥ずかしいんですけど、はい、部屋の中ですあすごいでこ彼女と話してるみたいな、ね、の子と話せるんですね、はい、これはすごいお部屋の中にいるみたいな感じですよねはい本当にここに美女がいて、はい、ニヤニヤしちゃいますね、はい、すこういったものを手軽に味わえるというのが我々のこの b v ックスの趣味ですね、うん えすごいリアルリアルですねはあすごいでもこういうのはたくさん種類出てるんですかそうですね今うちのコンテンツだけでいくあるんですけども、 しているので、うん、いろんな方がいろんなところに行ったムービーをこの DV プラットフォーム上に上げていただくことでいろんな人のこういう体験を共有できるというなるほどじゃあ、私が今回上海に来て観光してる様子とかも VR になっちゃったはい、そうですねそれを日本例えばご両親とかお友達とかに360度に見ていただくことができますすごい観光も共有シェアしちゃう時代って、はい、え怖いですねこれほホラー無理です、ね、 <laughs> えー 正好去哪？わすごい。リアルですよね。後ろにもいますね。森の中でいろんなところにこう動物がいたり。あすごい F1 レーサーですね、はい。隣に乗ってるような感じですね。うん、これはまたボクシングなんですね。わあすごい。おすごい人がたくさんいますね。はい。 <laughs> 危ない。これ。 えー、すごいこういった感じですはいありがとうございます、仮想世界に入った宮脇は完全に別の世界に入り込んでいるような仕草をとっていた VR を使えば他の国や未知なる世界へ行き来できるようになるのだ オフィスに戻ってきましたはいいかがでしたか私あのライブの映像がすごい楽しくて、はい、もうね後ろに観客席があって、はい、横にスターがいて、はい、もう360度楽しくて、はい、よかったですもう自分が行ってないのに、うん、あたかも自分がそこにいるような感覚を味わっていただけたかなと思うんですけども、はい、本当にそんな感じでした、はい、あれがああやった形でチャイナモバイルの店舗で展示されていて、うん、チャイナモバイルに来るお客さんがみんな体験できるようになっております、うん 本当そうですよねそのチャイナモバイルの一角でもう皆さんプレイしてまして、ね、はい、すごいですよね、はい、そのチャイナモバイルっていう店舗で、まあ、今回あったんですけれども、はい、まあ、そういうふうに特設ブースをチャイナモバイル全店舗にやっていくと、ね、はいそうですね今後全店舗に広げていくことになっております、その全店舗ってどのぐらいの数なのか気になります、これどれぐらいだと思いますかえー、そうですねいや1万とかですか 大体日本のコンビニが、はいはい、セブンイレブンで約2万店なんですね。店舗、はい。それに対してチャイナモバイルの店舗は中国に8万店以上です。はい、8万店はい。え、8万ってことは、じゃあ、まあ、日本のセブンイレブン、はい、本当に歩いてるだけでまあ1個2個あるんですけど、はい、まあ、それの、まあ、簡単に4倍以上そうですね。簡単に言うともう4倍以上あります。4倍ですか。はい。 でもじゃあそんなにもたくさんの店舗で、はい、この DV ボックスが広まっていくと、はい、そうですね展示されていくと、はい、今現時点は展示なんですけれども、はい、今後はそこでその販売したりそのチャイナモバイルを通じて今10億回線有している彼らの顧客にこういった商品を無料で提供していくということで話を進めております無料で提供していくということですね、えってことはもうじゃあ 10万ユーザーが使うことはもう決まっちゃってるって、はい、そういうことですよね。そうですね。まあ、ある意味、10億回線分のユーザーが全部使うと言っても過言ではないかと。ってますすごいですね、もう例えばなんですけれども私、ICO でもテレグラムっていうところ、あったじゃないですか、はい、すごい話題になりました、それってやっぱ、ユーザー数がもう3億人いるから、まあ、すごい人気になってもうプレセールだけで完売しちゃいましたもんね。はいそうですねでもそれが ユーザー数3億人、はい、そして今回そのチャイナモバイルがもう今保持している顧客数というのが10億人、はい、10億ですか、はい、もうだからテレグラム以上って考えちゃって、ね、テレグラムが、まあ、3億のユーザーに対して1800億円近く集めたことを考えると、はいはい、今回我々の今回のセールというのはそれ以上あってもおかしくないんじゃないかと思っておるぐらいです。 チャイナモバイル社は8万もの店舗を展開している10億人のユーザーにこのゴーグルを配布するとなるとその知名度が一気に広まることは容易に想像できるそしてこのゴーグルには様々な最新鋭の技術が詰め込まれているようだ すごいですね、はい、やっぱ自信があるってことですか技術にはいそうですねおっしゃる通り、はい、それだけの自信があるというのはやはり技術面が大きくてですね、うんで、えっと、先ほども体験していただいたところなんですけども、はい、そのカメラああのレンズですね、はい VR ゴーグルになるんですけれどもこちら我々の製品になりますそうですね先ほど私もこれをつけて体験させていただきましたはいでそれに対してですね、まあ、他社さんの製品ここにちょっと並べてあるんですけれども、まあ、これとかだとちょっと見たことあるかなと思うんですけど、はい、プレステに使われてるプレステ VR ですね、はい、はい、見たことありますはいちょっと持ってみてくださいじゃあ失礼しますあなるほどこうめこここの部分が結構重いですねそうですね前も結構重いんですよ で全体的にちょっと大きいですよね、ね、そう顔と並べていただくと分かると思うんですけどもで、ね、これ実際ここで例えばそれをつけてくださいってなると、はいはい、例えば女性の方だと髪型だとか、うん お化粧だとか、うん、やっぱ見慣れちゃうんじゃないかなっていう心配があるかなとそうですねちょっと今つけてくださいって言われるかと思って、はい、ちょっとドキッとしましたそうですよねそういった問題が、はい、まあ、従来の VR 設備にはあったんですけれども、うんこちらお扱いします、はい、ありがとうございます、はい、で我々の商品に関してはまあジャストこれだけのサイズですねこれちょっと持てみてくださいこれだけですよねはい すごく軽いですはいあのプレステ VR がだいたい 600g ムのに対して、うん、うちのゴーグルはだいたい 100g ですね 100g はいもう6分の1ぐらいのサイズになりますいや軽いですねはい えこんな軽いってことは、はい、じゃあこの機能が劣ってるってことなんですかそこがですね我々が一番自信持ってるところなんですけども、はい、まずその 2D が見れる 3D が見れる、うん、VR が見れる、うん、こうやってコンテンツが見れることは、うん、もうある意味当たり前っていうぐらい、当たまあ、はい、それ以外にもすごい技術が詰まっていまして、はい、例えば下にちょっとレバーみたいなものがついてるのを確認して、ね、はい、ちょっと気になりますはい、そのレバーなんですけれどもあの目が悪い方が、 例えば眼鏡をつけて VR ゴーグルするでこれ結構実際やってみると煩わしいんですよね、はいはい、眼鏡の奥にさらにゴーグルがあるっていうのすごい煩わしいんですけれども、はい、そのレバーは実は視力を補正するためのレバーでして、えー、実際0.01ぐらいまでの視力の方ですと裸眼でこれをつけてそのまま VR を楽しむことができます。 え、そんな機能もついてるんですか。はい、あの宮脇さん、目、はい、コンタクトとかつけてらっしゃいますか。あ、はい、私はすごく目が悪いので、はい、コンタクトをつけてます。ならもう話分かっていただけるかと思うんですけど、はい、例えば家に帰ってコンタクトを外して、眼鏡をかけてます。でそこでじゃあその VR コンテンツを楽しんだり、まあこのゴーグルを使ってこう 2D だったり 3D だったりっていうのを楽しむときに、 こうコンタクトをつけてそれをつけたり、まあ、眼鏡をままつけたりってちょっと煩わしいですよねいやもう家でくつろいでて、まあ、映画見たいなって思ってる時に、はい、眼鏡を変えて、まあ、コンタクトつけて、はい、これつけるってめっちゃ面倒くさいですね、はい、それだってもう,、もうわざわざそれするぐらいだったら眼鏡のまま普通のテレビ見た方がいいと、普通の画面で見た方がいいってなるじゃないですか面倒、くさくなっちゃいますね、でそこそういった問題はこれは解決できているので、うん、その眼鏡を外して裸眼のままつけていただいてでそして昨日ちょっと 話させていただいたようなその VR の仮想世界に裸眼のまま入れるわけですね。なるほどこれって現実世界では、まあ、眼鏡とかコンタクトとか結構煩わしい思いをしながらも、はい、まあ、ちょっと目が悪いのでってこう生活されてらっしゃるかもしれないですけども、 仮想世界では宮脇さんは目がいい人になれるんですね眼鏡もいらずコンタクトもいらず全てがこう見えるわけですそれはすごいですね私すごく目が悪いことにコンプレックスあってレーシックしようかなとか思ってたんですけど、はい、この VR の空間に行けば私ももう視力がいい人になれるそうですね VR の仮想世界の中では宮脇さんすごい視力がいい人になりますねあもうすごい願望を叶えられるということですねそうですね はい、ありがとうございますこれが、まあ、弊社のこう技術力というところですね、はい、でこの中には当然その現在申請中のものを含めていくつか特許があります、はい、軽さに加え視力補正機能まで搭載これにより目が悪い人でも気軽に VR を楽しむことができるで次になんですけれども、うん えっと、ちょっと昨日も触れたんですが、マイニングに関してですね、はあの仮想通貨女子ということでご存知だと思うんですけれども、はい、まあ、マイニングといえばそのビットコインのマイニングなんか、うん、よくあの耳にされることもあるかもしれないんですが、はい、あの今弊社にちょっとビットコイン用のマイニングの機械がございます。 私すごくマイニングやっぱ興味がありますねはいこちらなんですけれども、はい、こちらあのー、まあ世界で最大規模のコシェアを持っているメーカーのものなんですけれども、はい、ちょっと電源を入れますねはいお願いしますはい電源を入れてまあこれぐらいの音がしてますちょっと今音がしますねはいでもこれ、うん、今落としてるんですけどこれまだ準備中の音なんですよ、はいこれはまだじゃあマックスの状態じゃない、はい、まだマイニングができない状況ですそうなんですねマイニングがスタートするともっと大きな音が鳴ります、はい えー、ちょっとドキドキしちゃいますけどで、はい、それどころかだいぶ熱を持つので、はい、極端な話こう冬でリビングでこれ1台あったら、うん、暖房がいらないぐらい暑くなります <laughs> なるほどそれはなんかある意味いいというかちょっとエコですね冬はいいかもしれないですけどね、はい、夏はもう非常にこう暑い部屋の中でマイニングをしながら過ごさなきゃいけないといや夏にマイニングができないって結構負担ですよね困りますよねねさらにうるさいというのもありますね、 で消費電力は 1400W、はい、あ今始まりましたねちょうどもうこれぐらいの音がして、こう大きな声じゃないと話せなくなるぐらいはいちょっと聞き取りにくくなりました、はい、もうまるで掃除機みたいな音がしてますよね、あと風も出てますねはい風もすごい出るんですよね、はい、はい、ちょっとあの、はい、ねやりにくいんでちょっと止めますね、はい、すいませんはいはいということでこれが消費電力1400ワット かかるんですね、まあ、1400ワットっていうと相当電気代がかかるんですけれども、ね、はい、これに対してですね、はい、うちの、えっと、機械がこちらなんですけどおちっちゃい、はい、これすでに電源が入って、はい、もうマイニングができてる状態ですマイニングがスタートしてる状態ですえ本当ですか、はい、あすっごく静かなんですもう全然音しないですよね、ほとんど でこの状態でマイニングもできていながら、うん、かつ、まあ、先ほどのグラスと組み合わせることで、VR コンテンツを見れたり 3D や 2D のコンテンツを楽しむことができます、はい、なるほどいや私さっきあ体験したじゃないですか、はい、その体験するテーブルの前にこちら置いてあったと思うんですけど、はい、全く同じものということですかそうですね全く同じものですねあじゃあ同じ機械でマイニングもできて、そして VR2D3D の映像も見れちゃうっていうはいおっしゃる通りです ことなんですね。はい、で、はい、さらにこの機械のすごいところは消費電力が約20ワット。20ワット。はい、マイニングもできて、はい えっと、プラットフォーム上のそのコンテンツも楽しめる、はい、にもかかわらず先ほどのマイニングだけの機械に比べて、う何十分の1っていう数字になりますねいやすごいですねいろんな機能を持ってるのにさっきのマイニングマシンよりも消費電力は少ない、はい、もう1か月丸々24時間毎日使ったとしても、数百円になります電力たった数百円なら、はい、たった った数百円でしかもマイニングもできるならえめっちゃ欲しいですそうですよね、はい、でそういった機能をこう盛り込んだ、機械なんですけれども、はい、まあもともとの話なぜチャイナモバイルにこれが置いてあるかという話なんですけども、チャイナモバイルは 5G を広げるためにこの機械を使うと、はい、つまりこの機械は 5G モジュールを組み込んであって 5G が使える機械なんですね、はい ああじゃあ 5G を受信して、はい、さらに広げていくことができるそうですねもうこれ自体が携帯電話みたいにこう SIM、カードが入って 5G の電波を受信することができる、はい、そしてまたそのそれが広がっていくことによってより効率のいい通信環境を作れるというメリットがあります、あなるほどもう本当にもう一つの携帯の機能が入っているとかそうですね、ね、もうそれに近い形ですね従来のマイニングの機器は およそ 1400W の消費電力しかしこの端末であればその消費電力は 20W にまで抑えられる静音性も実現し従来の機器にあったデメリットは完全に腐食されている こんなにちっちゃくてしかもインテリアとしてもすごく可愛らしいですよねありがとうございますえー、そんなたくさん機能があったら欲しくなっちゃいますありがとうございますはい、まあ、これがいわゆるそのマイニングもできる、うん、そのプラットフォームを再生するための機械なんですけれども、うんはい、これに加えましてえっと、こちらをちょっと見ていただきたいんですけども。何ですか、それ。これは、VR コンテンツを撮るためのカメラなんです。はい カメラはいで例えばこれまあもこうやって持てるようになってるんですけれども、はい、もちろんこうやってスタンドにして使うこともできるんですが例えばこうやって持って宮脇さんがどっか海外旅行に行かれてこう道を歩いて、はい、あこの景色綺麗だなとかこの街すごいこう建物が可愛らしいなとかって思ったりする時あるじゃないですかありますねそういう時にこのカメラを持って、はい、その動画を撮っていただくとその時感じたこの360度のこの空気感が あの、お友達だとか、ご両親とかに、この動画を通じて伝えることができるんですね。ええー、じゃあもう私が体験してる、はい、もう映像というかもうこの全てを360度、はい、そうですね前もそうですし後ろもそうですし、はい、その場のこのリアルな雰囲気を全て伝えることができるとすごいですねもう先ほどあったようにやっぱ 共有することができるっていうのは、すごいことですよね。はい。で、そこで、まあ、これは個人向けに開発されているものなんですけれども、はい、これに加えて、えっと、こちらの、ちょっと大きいんですけれども、はい、はい、これを、こう、6個カメラがついてるんですけれども、はい、これは、例えばライブ会場なんかで、こういったものを設置すると、うん、そのライブ全体、 を見回したような映像が撮れるような機械ですね。あ、なるほど。じゃあさっきの小型のものよりも、はい、まあ大きい会場とかで、ね、そうですね。より解像度が高く、よりこう広く撮れるというイメージです。なるほど、なるほど。え、これでライブとか撮影できたら、もう、 リアルタイムライブ配信とかそうですねなかなかこう例えば東京のライブに行けない地方に住んでいらっしゃる方なんかが、まあ、このカメラを使って撮ったライブ映像をご自宅で VR カメラ VR メガネを通して見ることで、あたかもこういったような感覚を味わえると。ああってことはもう時間とか距離とかって関係なくなっちゃうってことですよね。そうですね。我々の作るその VR 仮想世界ではもう時間も距離も全て超えられる そういうイメージです。すごいです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。様々な状況に適したカメラもすでに開発済み。VR 映像を見るだけでなく、相手に送って楽しむことも可能となるのだ。私もいろんな仮想通貨の ICO の案件とかを見てきたんですけれども、はい こんなにすでにプロダクトが完成していて、うん、これから展開可能な案件というのは初めて見ました、うん、あありがとうございますもう我々としましてももう準備は全てできているはいもうあとはもう世界に広げていくだけだもうじ勝手に広がっていくだけだぐらいのつもりでおります、うん、すごいですねで 4DX がこう働く間にこう 世界に広がったように、うん、もう我々の VR の世界もどんどんと広がっていく未来が予想できますはい本当にそんな未来が見えてくるみたいですはいで同時にですねあ、あの日本でセールした後は、はい えっと、例えば韓国、うん、タイと、うん、それぞれアジアを中心にした世界への展開というのも当然考えておりますはいもう日本でのプレセールをしながらも、はい、世界への展開も考えていると、はい、えこんなスピード感ってすごいですよねはいそれにはですね、まあ、私のパートナーでもあるんですけど一人あの弊社にキーマンがありまして、はい、あの CMO のトニー・シュン という男がいるんですけれども、はい、CMO って何ですかね、はい、最高マーケティング責任者になりますすごいかっこいい名前ですね <laughs> そうですね、はい、で私彼とはですねもう10年以上の付き合いになりまして、はい、例えばその液晶テレビの生産だったり携帯テレビの開発だったり、うん、いろんなことを彼とずっとやってきたんですね、で彼は海外にもすごい太いパイプをたくさん持っていまして、また国内にもたくさん持っているということで、うんうん、まあ、今回プロジェクトをやる上で まあ、組むなら彼しかいないということで彼と一緒にやっているんですね。 わそんなすごい人がいるんですね、はい、今回もぜひお会いしていただきたかったんですけれども、はい、実は今日彼あの中国政府が主催するブロックチェーンのイベントの方にちょっとゲストパネラーとして呼ばれておりまして、はい、ちょっとこの場に来ることができなかったという事情がございましてそうなんですね、中国政府でブロックチェーンへの期待が高まってるということですかね、そうですねちょっと意外に感じるかもしれないですけども、あの前回もあったんですけどその中国政府が実際にブロックチェーン技術っていうものに対して今すごい 注目をしていまして、まあ、上海のある地区であの政府主導で EMBA だったり、はい、DBA といった、はい、いわゆるその契約収支 ですねそれを取れるようなプログラムを前回あの先月頃ですねあのスタートさせたんですねでその時ちょうど我々もゲストパネラーとして、ま、招かれまして、はい、あの中国のテレビ局に取材を受けたあのインタビュー動画があるんですね、はい、で今回それをちょっと借りてあの皆さんにお見せできるということなので、はい、あのもしよろしかったらぜひご覧ください。はい嗯，呃，我们呢利用这个 区块链的这个智能合约和它的这个分布式账本，那我们呢去解决一些 IP 方和现在平台方的一些问题。那这些问题的话呢，是现在一些的行业的痛点。那我觉得正好这些痛点是完全符合区块链的这个精髓的所在的。所以我觉得利用我们的这个项目，啊，加上区块链是可以解决这些问题的。嗯，我们用。 Blockchain technology 的分布式账本，这个可以让用户、大家都可以看到所有的 data，所以我们改变现在的不好的情况。还有我们用 smart contract，这个可以让 IP 公司的利益，还有那个分配很快，还有很公平。 嗯，呃，具体来讲呢，我们现在已经和这个中移动是有这个达成了战略合作了。那么这个中移动的话呢，会把这个我们的 DVC 将来用于它的这个流量的这个换取包来做这样的一些服务和动作。这个是最开始我们会做的事情。嗯，是的，对。嗯。 拥抱 blockchain 等于拥抱 future，呃，future 以来。呵呵。